Salam, salam. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, karibu kwenye kipindi chetu kizuri cha salamu zaidi. Mtangazaji wako ni Nachia Haji Hamis sambamba na mpiga picha wangu Isaka Juma, ambapo leo tukiwa katika maeneo ya garden. Mambo mambo, sema poa poa, angalia kule mbele, mwangalia yule pale. Unaitwa na Nasria? Nasria, leo umependeza. akakupamba nani Nasria? Halodavu halodamu, loko wapi hapa leo? Umekuja kutembea wa Rifu. Rifu. So garden hapa? Eh? Garden. Garden, ehe, watoleo salamu watu watatu na wapenda, ehe. Nani nana? Raihun. Nani? Raihun. Raihun yupo wapi Raihun? Yule. Yuko hapo hapa garden? Ehe. Mwingine? Nasrini. Nasrini na mwingine? Nasir. Nasri basi hata mama anokuangalia kule humtolee salamu, hamtolee salamu na mama kukapi? Ndo naambie namtolea salamu mama yangu yupo sehemu fulani, anaambie namtolea salamu mama yangu. Ehe, yupo wapi mama yako? Mama yangu Kwarara. Kwarara, wao, asante. Eh? Haya, sikukuu njema. Eh? Haya, unaitwa na Ajmal. Ajbali, unakaa wa? Kwerekwe. Kwerekwe. Leo umekuja wapi? Rifu. Rifu so garden eh? Garden. Umependeza leo mashallah. Ukakusuka nani hizo nywele? Halo Dazu. Haya, watolee salamu watu, watu, watu watatu nawapenda, watolee salamu dada. Dada, dada yupo wapi? Huyu hapa. Huyu hapo, ehe, wengine hapa. Baba yuko wapi baba? Kwa Rara. Yuko kwa Rara. Ehe, na mwingine wa mwisho? Haloda mama. Na mama yako? Yupo wapi? Magogoni. Unawatakia nini hao? Idi Mubarak. Idi Mubarak wao. Bye eh? Tukiendelea kusikiliza salamu kwa wanaowapenda vijana wetu hapa. Mambo kaka? Safi. Mzima? Mzima. Leo suku nimekuja nana Nimekuja peke yangu. Mmesahau kwanza unaitwa na? Amir Muhammad. Amir Mohamed. Mm. Ehe. Nikwambia watolee salamu watu watatu na wapenda namtolea salamu nani na nani? Namtolea salamu mama yangu. Yuko wa? alikuwepo daraja bofu. Mwingine nani? Namtolea salamu bibi yangu. Yupo wapi? Alikuwepo kwa Mtipura. Mwingine? Namtolea salamu salamu baba babangu. Yupo wapi na yeye? Alikuwepo alikuwepo daraja bofu. Unawatakiani sikukuu njema? Sikukuu njema. Sante, mambo mzima mzima. Oda oda. Naona upo sukuni hapo, umekuja peke yako au? Eh. Ehe. Ehe, leo umekula nini mpaka sasa hivi? Nimekula wali. Wali. Sasa hivi mpaka sasa hivi hujanunua kitu? Bado. Pembe umepanda pembe ya gani? Pembe sijapanda. Ah, kwa hiyo sasa hivi unarandaranda tunaangalia mazingira? Ehe. Unaitwa na? Faisal Ali Shehe. Unakawa? Mtoni Kidatu. Lepo maeneo gani haya hapa leo? Maeneo gani? Maana mimi hata sikujui, nimekuja tu hapa poa. Garden. Garden. Okay, haya nitolee salamu kwa watu watatu nawapenda. Nani nani unampenda? Namtolea salamu mamangu. Yupo? Yuko alikuwepo madukani. Mwe, mwengine? Baba Yupo wapi? Daraja Bovu. Na mwengine? Alo yangu. Yupo wapi na yeye? yuko shamba koani. Unatakia nini hao? Nawatakia sikukuu njema. Haya, endelea kunjoy eh? Haya, bye. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyoniona katika kipindi chetu cha salamu zaidi, nikiwa na watoto mbalimbali mbali hapa. Mambo poa? Mzima mzima. Unaitwa na Muswadi Gabas Mohamed. Unakawa Mtoni kidatu Naona leo umependeza. Nguo kakunulia nani hizo? mashallahu Mama mama nitolee salamu kwa watu watatu, utanitolea na nani unawapenda mwenyewe nani nani? Ba, baba baba na mwingine mama mama na mwingine na, na bibi na bibi. Ehe, unawatakia una nini hao? Sikukuu njema. Sikukuu njema. Unaambia nini watoto wenzako ambao bado hawajatoka kuja sukuni? Unaambia vi? Nawatakia watoto wenzangu na nyie muje sukuni, muje buenjoy nataka watoto wangu waje waje sikukuu kuja tuenjoy. Eh, haya bye eh. Haya chotiki hapa eh, chotiki hapa hapo bibi. Fresh yuko mzima. Mzima oda? Oda kabisa. <laughs> eh, kwa faida ya tazamaji unaitwa nani? Mimi naitwa Mzee Masudi Abdalla. Mzee Masudi Abdalla. Eh, eh. unaweza kutuambia biashara yako kwa sasa inaendaje katika siku hii? Mm, biashara fresh tu, inaenda safi kabisa safi kabisa. Kwa katika siku zote hii ni bora zaidi katika biashara kuliko siku nyingine. Amna, unajua inakuwa hali tofauti. Kuna siku inakuwa fresh, kuna siku nzuri. Je, sasa inakuwa kwa nani ile hii hali ya mawingu mawingu kidogo yani wanacho wa Kidogo wanakuwa na hofu kama kuna mvua au vipi, lakini kama itakuja jua fresh, basi watu wanaingia. Haya, asante. Unalipi wa kuambia biashara wenzao kuhusiana na siku hii? Ah, kwa kuwa biashara wajitahidi usafi tu, watoto wanaisha mikono kwa sabuni, sanitizer ni fresh. Asante. Ehe, toa salamu kwa watu watatu unaowapenda. Salamu kwanza namtumia mwanangu Muslim mzee Masudi aliyoko Mea, wa pili Mariam mzee Masudi yuko Morogoro, watatu Junaina mzee Masudi yuko wapi na yeye Junena yuko Tomondo. Ehe, unawatakia nini hao? Maana ndo wanakuona kwenye TV baba yao, unawatakia nini? Ah, mimi nataka heri ya sikukuu tu. Haya, asante, ah, shukrani. Okay, okay. Haya, biashara njema. Poshosti mzima za kudamshi nzuri. Naona leo umependeza. Makeup kutoka kwa nani hiyo? Mimi mwenyewe. Kwanza mwangalie ule kule wewe mwenyewe. Eh. Wow, na mimi basi nitakupura, si unaniona nimekuja sijajipura. Haya, hamna shida. Hamna shida. Heo unaitwa nani? Nasri Nasor. Nasri Nasor, unatoka wapi? Magogoni. Leo uko katika maeneo gani? Jamhuri Garden. Ehe, hem, niambie kwanza, mpaka sasa hivi umekula Bado maana ndo kwanza tunafika na enjoy enjoy, nasubiri mida baadaye. Eh, tena pembea je upande oh? au? hapana, ndo mida bado. Mida bado. <laughs> Asante, hebu naambia nini watoto wenzako sote kukutembea wao nataka waje watembee ili wafurahi kama sisi tunavyofurahika. Asante. Leo nataka kupa zawadi mzuri, naomba nitolee salamu kwa watu watano nawapenda watano. Salamu yangu ya kwanza nampelekea mama yangu msasi Nasra Suleiman Hamed alikuwa Magogoni. Salamu yangu ya pili nampelekea baba yangu Nasoro alikuwa Magogoni. Salamu yangu ya tatu nampelekea bibi yangu Salma kutoka Jang'ombe. Ehe ya yaani nne nampelekea baba yangu kutoka Fuoni na ya tano nawapelekea watoto wote wa Zanzibar. Mashallah, unawatakia nini hao? Nawatakia Idi njema. Haya, asante. Eh. Haya. Ah, ah, mimi kwa <laughs> Salamu alaikum mama. Mambo poa? Mzima? Mm -hmm. Cheka basi, angalia kule leo umependeza, alafu hata kucheka utake acheka eh? Unaitwa na Hajra. Hajra, unakawa Kibele. Kibele, leo sukuni umekuja nana mama? Mama. Mm -hmm. Utaki kwenda kupanda pembea? Nataka. Asa, mbona umesimama hapa kwani? Namsubiri dadangu. Ah, he, basi toa salamu kwa watu watatu wa unaowapenda wasalimie he. Watu watatu unaowapenda watolee salamu he, watolee salamu. Mimi namtolea salamu mama yangu aloko Kijichi, wewe je, unamtolea salamu na nana? Eh, mama yako mtolee salamu wewe. Ah, ehe. Katika mama yangu aloko Kibele. Mwingine nani? Haya, unamtakia nini mama yako? Unamtakia nini? Mwambie nakutakia siku njema mama. Nakutakia siku njema mama. Haya, asante. Eh? Mambo shosti wangu. Njoo. Pole pole pole pole pole pole pole. Mambo. poa. Angalie yule kule, amwangalie. Mambo poa. Mzima mzima. Unaitwa na Aisha Mjawiri Fatima Kame. Unakaa wapi mtoto mzuri? Pemba. Naona leo umependeza. Eh, mashallah. Walokusuka na mama mama eh. Ehe, naambia iloko wapi hapa? Garden. Garden. Ehe, watole salamu watu watatu unaowapenda, au unampenda nana? Watu watatu nawapenda, nampenda bibi yangu, nampenda na mamangu, nampenda na baba yangu. Ehe, unapenda mama yako, unapenda na babako na nani mwingine? Na bibi yangu. Na bibi mwangalie ule kule. Na nani? Na babu yangu. Ehe, unawatakia nini hao? Mwambe nakutakieni sikukuu njema. Nawatakia sikukuu njema. Haya, asante. Haya. Haya. Eh. Haya. Haya. Poa. Mzima? Mzima. Leo kwa naona hapo umekaa hapo, leo uko wapi kwani? Wenzako wajue leo umeenda wapi? Garden. Garden? Ehe. Ehe, unaitwa na mtoto mzuri? Hadija Akili. Hadija nani? Akili. Hadija Akili. Ehe, niambie ushapanda pembea ngapi mpaka sasa hivi? Niko sasa hivi nakuja. Ndio kwanza sasa hivi nakuja eh? Ehe. Ehe, unategemea kula nini leo hapa Garden? Chipsi. Chipsi, ehe na, na nini ukwaju na ukwaju wao. Ehe, toa salamu kwa watu watatu nawapenda. Ehe, wa kwanza babangu alikuwa kutunguu. Ehe, mwangalie yule kule. Ehe, wengine na wa pili halo mamkubwa wangu aliokuweko Mbakumbi. Ehe, mwingine na watatu kaka yangu alikuweko alikuwa Shauri Moyo. Shauri Moyo, ehe, unawatakia nini hao? Idi Ilfitri njema. Idi njema wao, asante. Haya. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, tukiwa katika maeneo ya Gadi, amekutana na dada hapa mmoja mrembo, mashallah, ukapendeza. Huyo unaitwa na Munawar, unakawa Kijichi. Leo umekuja nani sikukuu? Naona leo umependeza, mashallah. Ha? Umekuja na nani leo huku? Na mama. Na mama yako? Baba je, umemchukua? Ah ah. Kwani yeye anakuja baadaye? Anakuja baadaye. Ehe. Ehe, toa salamu kwa watu watatu tunawapenda. Salamu ya kwanza kwa mama yangu. Ehe, ya pili. Salamu ya pili kwa baba yangu. Salamu ya tatu kwa dada yangu. Unatakia nini hao? Ah? Natakia Eid al-Fitri. Haya, asante. Eh? Mm. Mwambie natakia Eid nyote Waislamu wote. Natakia Eid Mubaraka Waislamu nyote nawatakia Eid Mubarak Waislamu wote. Haya, shukrani eh? Haya. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, nikiwa bado niko katika maeneo ya garden, nimekutana na dada mmoja hapa. Mambo poa? Mzima mzima. Unaitwa na? Umul Aiman Hadi Hamis. Unatokea? Natokea Daraja Bovu. Ehe, unaionaje sikukuu hususan katika maeneo haya ya garden? maeneo haya ya garden sikukuu naiona iko vizuri, naiona ipo vizuri, ipo vizuri. Mm. Ehe, Ehe. Toa salamu basi kwa watu hata tunawapenda. Eh, namtumia salamu mama yangu Sada Naso anokaa Mungoni. Eh, namtumia salamu dadangu Habiba anoka Muyuni, namtolea salamu babangu Haji Hamisi aliyokuwepo Muungoni. Unawatakia nini hao? Nawatakia Eid al-Hajj. Eid al ah. <laughs> Unatakia nini? Eid al-Hajj. Haya, shukrani eh. Haya. Nambe na nambe na basi nakutakia Eid Mubarak. Haya, nakutakia Eid Mubarak. Haya, asante. Mambo poa mzima? Mzima za kupendeza. Nzuri za kwako. Safi, unaitwa nani? Naitwa Hajra. Unatokea wapi Hajra? Nataka kwerekwe sijui mwenzangu. Mie naitwa Antina kutokea Active TV. Ehe. Unaionaje sikukuu ya Garden? Sikukuu pambe, sikukuu mashallah imependeza kuliko viwanja vingine, kuliko viwanja vingine. Sikukuu pambe, aswa pambe pambe. Toa salamu kwa watu watatu ambao unawapenda. Natoa salamu kwa mamangu mpenzi Fatma Shabani kutoka Korekwe. Salamu wangu wa pili, natoa salamu kwa anti ule kule. Ehe. Salamu yangu ya tatu, natakia salamu kwa wote wanaonijua. Nawatakia Idi njema. Ati mambo? Poa. Mzima? Mzima. Nakupendeza? nani kwa faida ya watazamaji? Kwa jina naitwa Latifa Hassan Hamadi, natokea Mwanakwerekwe. Asante. Leo umekuja nani hapa suku? Nimekuja na Nimekuja na wadogo zangu na rafiki zangu. Ah, umekuja kuwatembeza? Ehe. Ehe, unalipi kama we dada kuambia dada wenzio walioko kwa majumbani kuhusiana na sikukuu ya ah mfungo tatu hiyo. shauri madada watoe watoto watembeze ili wafurahike na wao. sante he, toa salamu kwa watu watatu unawapenda Namtumia salamu mama yangu aliyekuwepo Fuoni. Namtumia salamu kaka yangu anaopatikana maeneo ya Tunguu mhm. na ndugu zangu wote naambia nawapenda. Idi njema. Asante. Asante nawe pia. Haya, shukrani eh. Okay. Mpenzi mtazamaji wa ttv TV, kama ndo kwanza unafungua televisheni wako, kipindi hewani ni kipindi cha salamu zaidi, nikiwa katika Pembea Nimekutana na nti yangu mzuri hapa, anapanda pembe ya mambo. Poa. Mzima? Mzima. Unaitwa na? Nazra. Unakawa? Masingini. Leo sukuu nimekuja na nani? Mama. Mama. Mm. Ehe, hili pembe la ngapi kupanda? La tatu. La tatu? Mm. Haya basi watolee salamu watu watatu unaowapenda. He, watolee salamu. Wa kwanza mama. Yule kule. He, wa kwanza nani? Mama. Ehe. Wa pili baba, mm -hmm. wa tatu kakaangu. Kakako, unawatakia nini hao? Idi njema. Haya, asante. Ha. Bye. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, na huu ndo mwisho wa kipindi chetu cha salamu zaidi, tukiwa katika maeneo ya Garden. Mtangazaji wako ni Nachia Haji Hamis, sambamba na mpiga picha wangu Ishaka Juma, na kusihi endelea kufuatilia vipindi vingine hapa hapa Tifu TV. Tifu TV tupo kijamii zaidi. Salamu, salamu, salamu.